हेलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद कुमार मैं आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ईमेल आईडी कैसे बनाएं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र में जाना होगा मोजिला या गूगल क्रोम में जाना होगा और उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे टाइप करिए गूगल डॉट कॉम और ये देखिए खुलेगा और ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए और जीमेल पे क्लिक कर दीजिए ये देखिए मैं ऑलरेडी ऑलरेडी खोला हुआ हूँ इसलिए मैं इसे साइन आउट कर देता हूँ आपको इसलिए क्योंकि आपको नया खाता बनाना है सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए यूज एंडर इसके बाद आपको मोर ऑप्शन में जाना है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे क्रिएटिव अकाउंट इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक होने के बाद ये आपसे कुछ डिटेल मांगता है यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे आपका यूज़र नेम यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे बर्थ यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे मोबाइल नंबर इसके बाद आपको ईमेल आईडी और लोकेशन इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन आ जाएगा इसलिए मैं अपना आपको पूरा डिटेल भर लेता हूँ और यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ आपको भी पासवर्ड डाल सकते हैं भी है मेल या फीमेल इसलिए मैं मेल ही रखने वाली हूँ सॉरी और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आपका पहले से ईमेल आईडी होना चाहिए नहीं तो आपका नहीं होना चाहिए कोई भी आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं जैसे मैं डाल देता हूँ ये ईमेल आईडी और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपका लिखा है और यहाँ पे नीचे चाहिए ये सब आपको जानकारी के लिए पढ़ लीजिए मैं पहले से पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ एग्री पे क्लिक करने के बाद ये आपका इसमें लिख रहा है वेलकम योर न्यू आईडी आपका नया खाता खुल गया यहाँ पे कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका आईडी खुल जाएगा और यहाँ पे लिख रहा है जीमेल आपका ये नोट कर लीजिए ये कहीं आपको फॉर्म ऑनलाइन में या किसी चीज़ में आपका काम आएगा और ये देखिए वेलकम टू चिलिन ज्ञान लिखा है और यहाँ पे इसके नेक्स्ट पे क्लिक करिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेक योर इनबॉक्स ऑन इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए एक्सपीरियंस ईमेल नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए email your just topic beginning इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ आपका आ जाएगा योर रेडी टू यूज़ और यहाँ पे गो पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका आई स्टॉप बन जाएगा अगर आप प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके और यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर इस पर क्लिक करिए और जैसे मैं ये फोटो लगाने वाला कोई भी फोटो लगा सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्राफ्ट मांगेगा उसके बाद संदिग्ध पे क्लिक कर दीजिए आपका प्रोफाइल चेंज हो जाएगा इस तब आप बना सकते हैं ईमेल आई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा